ずっと夢見た僕になれたかなと帰れないとこまで来たみたい自分の足で二段飛ばしたそうもと先へかけてるいたずらからラナウェイ深くなる傷を抜きつけ繋ぐパスチックに回り出す慣れた痛に焦る呼吸と小さない育児はたした一人何が正当ないな英語誰か間違った大カのあんたが嫌いなあいつはきっとただそれだけで不正解なんだ 全ってなくできない理由も大事ではいつだってここだった最善策は最初分はなかった緩やかに崩れ込ってくゆるりゆるり首を絞めるように昨日までの僕が殺されていく緩やかに離れ離れクラレンに君に加えるのは僕が知らない声になって